Так, ребята, смотрите, у нас э, сегодня идет такой заруба против гильдии XX Gaming. Так, ребят, вот мы начинаем уже игру. Погнали. Э, ну, так, сейчас я так себе играю, но постараюсь хоть как-то поиграть. Все, офигенно. Залутался, теперь идем. Ты крыса. <clears throat> Он в этого, как его... Давайте с ними играйте, я куда пойду. Все, убил. Все, круто. Хорош. Хорош, просто красава, ребята. Гильдию победим, а это просто новый уровень. Я же сказала в черноту скоро дойдем. Не понял, что за фигня. У меня мышка перестала работать. У меня мышка не работает. Все, обратно вернулась. Работал, да? Все. Давай, победи. Давайте его прикончим. Все, выиграли. Туда пойдем. Разорвите его. Давайте, я тебя оставлю. Абито, тебе. Давай, один-один посмотрим. Посмотрим, что как. Абито, он жесткий чел, я тебе говорю. XX Gaming, он жесткий чел, я с ним играл. Ну, я, я с ним знаком просто. Так что будь осторожен без стенки играет вообще он. Меня, короче, там э, от стенки ждал и меня убил. бот вообще бот. Урон не проходил у меня. Давай, братишка, бегу. Хорош. Давай, давай, обиду давай, давай. Удачи тебе, давай, выиграй его. Я, так, я так под, подготовлюсь. Вот это смешно было, конечно. Вот это смешно было. Он сам умер? Чуть-чуть и все, нам бы просто конец было бы. Но ну, как бы удача пришло. Клен, дайте, Стенку дать тебе? Да, да, да, Пошли. По одному. Пошли. Они двое на меня... Если они двое на меня пойдут, то это вообще нечестно будет. Эй, крыса, что зажимает? Ой, я другого нечаянно ударил, понимаете? Что зажимаешь? Алло! Что зажимает он? Вот скажите теперь мне, почему он зажимает сейчас? Он зажимает или что? что? Ой, один, один! Где меня убили? Где меня убили, туда идите. Один там сидит. Всем, ла -ла... Всем лайки поставил, давайте. Давай, вот это. Давай, Абито, сперва ты пойди. Ну, чтобы как бот мы не играли, давай, сперва Абито ты, потом они. Просто сперва он, а потом по одному, точно по одному будете. Абито, сперва ты пойди с ним. Абито, давай. Он просто бот, он зажимал меня. Вот я видел, как он зажимал. Он две пули стрелял на меня. Как бы вы можете его выиграть. Молодец, Абито! Просто хорош, Абито. Так, выиграли. Сухую, что ли, мы победим? Это офигенно будет, если сухую победим их. Что за фигня? Вы чё двое на меня идете? Давай его прикончим. Не, они двое, они двое. Вот я не пойду к ним. Его положили уже, молодцы. Давайте к ним, идем. Обиту идем. Его убей. Обиту, и убей его. Вы чё двое? Я его закрыл. Давайте один, он остался. Давайте, кто-то решит его. Давайте. XX, XX, Давай, ПТ, давай с ним. А, нет. Обито его выиграл. Все, ему, им конец просто. Четыре раунда. Не надо раньше радоваться, потому что это потом капец как обидно будет, если проиграем. Так что просто не обрадуемся так жестко. Просто идем. Давай, я с обитой. Обита, давай, пошли. Давай, меня оставь его, я сейчас попробую его выиграть. Фигня, меня с первого раза положили. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я битая. О, хорошо. Ё-моё, еще немножко у него жизни остался. Давай, Абито. Молодец, Абито, молодец. Так, э, последний, сейчас. Положи его. Вот это давай, положи его. Я его убью. Давай, убей его. Вот этот человек немножко жесткий на этом, э, короче, в команде. Он сейчас от, ниоткуда, э, ну, откуда это выйдет сейчас. Красава. Давай, Абито, убей его. Абито, давай, тебя оставляю его. Крысы, они двое там, на одного вышли. Абито, думаю, ты выиграешь его. Он один разбирается со всеми. Что за фигня? А, все, я на один остался. Все. Ему капец. Теперь вы. Теперь... Понос, давай, я думаю, ты выиграешь его. А кто остался? Кто остался? Обито, Пошли за обитой! Пошли за обитой. Понос за обитой. Понос, погнали. Обиту его, его положили, надо выиграть. А, понимаю. Давай с ним разбираться, слышь. Убей его. Ну, конечно, зажим, но все же. Но все же в тело дал, но все очень. Ну, не зажим, но в тело дал. Давайте, кто лидер этой гильдии? Давайте XXL Gaming. Его оставляю вам. А, он куда-то ушел? Или где он? А где мне, кого я буду убивать? Не понял. Маханулся. Ой, ё-моё. Ну и крыса, иди. Крыса. В этот, в, в этот раунд мы вряд ли выиграем, но все же. Понос выиграет. Понос, давай. Может, может быть выиграешь, потому что есть проценты. Нет, Панос, проиграл. Ой, ё-моё. Надо, чтобы мы не застряли в одном месте, как в прошлый раз. Будет капец как жалко. Э, крысу, вы чё? Они двое, зажим всех. Короче, двое на одного нападайте. Я разрешаю, потому что они на... Трое на меня напали, понимаете? Просто трое на меня напали. Давайте все нападайте на одного. Хоть на одного. Все можете нападать. Фанус, давай. Фанус, давай. Они двое на одного. Что за фигня? посмотрите на мой... И, просто... Эй. Они все на одном месте застряли, понимаю. Все, не, не, не зажимаем. Не зажимаем. Все. не зажимаем, потому что э, если они будут зажимать сейчас, это капец. Это нечестно будет как-то. Так что гу без зажима попробуем. Короче, вот, вот говнюк превратился в, в кустик. Э, ты что зажимаешь, алё? Ты что, офигел? Ты почему зажимаешь? Давайте, ребята, убейте их. Просто один остался. Не зажимайте, пожалуйста. Не зажимайте. Ну, э, пробуйте не зажимать. как бы мы... Они, если они не честные, мы честные, как бы. Честно убьем. Красаву. Первая гильдия, конец. Первая гильдия, конец им. Первая гильдия. Просто первая гильдия все проиграла.